السلام عليكم مرحبا بكم أصدقائي إليكم مجموعة من المعلومات التي قد تفيدكم في حياتكم اليومية ماذا يفعل جسمك خلال 15 ثانية فقط ينبض قلبك 18 مرة ما يعني طرح 1.2 جرام من ثنائي أكسيد الكربون ينتج جسمك 48 مليون خلية دم حمراء ويسافر دمك مسافة 2 ميل يولد جسدك 100 واط من الطاقة وهي كافية لإنارة غرفة منزل كبيرة تتكون لديك 20 فكرة جديدة في الدماغ ستلعب دورا ما في حياتك إليك أخي الكريم ترتيب أهم لغات العالم حسب عدد الكلمات فيها بدون تكرار وتأتي في المرتبة الأولى اللغة العربية التي تحتوي على ما يقارب 12 مليار و300 ألف من الكلمات بدون تكرار ثم تليها اللغة الإنجليزية التي تحتوي على عدد كلمات لا يقل عن 600 ألف كلمة أما اللغة الفرنسية فقد جاءت في المرتبة الثالثة فهي تحتوي على 150 ألف كلمة واللغة الروسية تأتي في المرتبة الرابعة إذ تحتوي أيضا على 130 ألف كلمة فقط ثم تليها عدد من اللغات لا يسع الوقت لذكرها والآن أخي الكريم ماذا لو فقدنا الأكسجين من الطبيعة لمدة ثلاث ثوان فقط ما الذي سيحدث؟ هل تعلم أنه ستتحول السماء إلى لون أسود داكن وستمنع دخول أشعة الشمس هل تعلم أنه ستنفجر الأذن الداخلية للإنسان نظرا لفقدانها 12% من الضغط؟ هل تعلم أنه ستتبخر جميع المحيطات على كوكب الأرض بسبب تحرر ذرات الهيدروجين؟ هل تعلم أنه ستتفتت القشرة الأرضية بشكل كامل وستنهار جميع البنايات؟ وقبل الختام أصدقائي إليكم معلومة مفيدة هل تعلم أن أكبر الدول العربية الآسيوية مساحة هي الدولة المملكة العربية السعودية وتقع في شبه الجزيرة العربية بجنوب آسيا أو آسيا الصغرى